Ek het gesondig hier, vergeef my nog 'n keer as ek in swakheid val by u voete. Ek wil u meer kan sien, ek wil u meer kan dien, nou bid ek heilige Gees, vul my. Heen. dit so hard probeer, tog val ek keer op keer voor die versoekings neer van die wêreld. Maar u genade red my breek die bande vry, my gee my nog 'n kans uit die goedheid hier. As ek my hun verstand Want hierdie druk my aan die bors En les my diepste dors As ek my leven vir u gee Ek wil my leven vir u gee En hier op my volhart deur hierdie aardse smag dat ek steeds getrou aan die kruis vashou dat my hele lewe hier in naam vir hier in die liefde hier dat dit altyd deur my skyn as ek my lewe vir u gee nou my krag en verstand My diepste doos. Als ik maar het gesondig hier vergeef my nog 'n keer as ek in swakheid val by u voete